Yan, ang lalaroin ko ay itong classic, uh, classic, uh, classic. Yan. Uy. Ano kaya pipiliin ko dito? Yan ah. Hop. Uy, ba't nawala? Nung ano yan. Ah, enter tayo. <laughs> Ito na. Ito tayo, laro. <laughs> Ay, kompleto na. Ano kaya sino ang Yun, ito na naman si Paring Onggoy. <laughs> si Paring Onggoy ang lalaroin ko. Si kamukha ko. <laughs> kamukha ko. <laughs> Mahusay ito si Paring Onggoy. Mahusay. Nagiging taklo. Lah, hindi malabas. Bulang pa rin lumalabas. 10, bakit ganito to 10? Kulang pa rin eh. Mga ilang laro? Ah, sana fighter post damage. Ah, isa ng aking gagamitin na. Ito ang aking favorite. Eh, favorite. Pero, ha. Ah. Sana. Ano? Yan ha. Uh, ah, siphon. Siphon. Ah, siphon. Yan po ang aking ang tawag nito name, no? Ah, name. Ah, panoorin niyo po ang aking ah, panoorin niyo, panoorin niyo live kung paano ko nilalaro si Sai eh, San pala, San ah, sana. Ah. Sorry ha po, sorry, sorry, sorry ha. Aha. Ah, yan na, yan na. Yan. Uhum, uhum. Aha. Uh-huh, hmm. Uh. San, ha? Uh, matagal tagal-tagal din akong hindi nakapaglaro ng Mobile Legend, no? Ayan, ha? Laruin natin to, lalaruin natin si San, no? Sana, saan tayo? San, San, ha? Yan po. Welcome to Mobile Legends. Go, go, go. Ah. Go tayo, laro. Yan. Dito tayo sa, ano, center, no? Yan, ah. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan. Op, op, op, op, op, op. Tigi, tigi, tigi, tigi, tigi. Yan, yan. Baratan mo Uy, ba't putukin ang buhay? Sige, sige, sige. Uy, ang bilis naman, nawala yun ah. na. Sige, sige, yun, yun, yun, yun, yun, yun. Yun, sige, sige, sige, sige, sige. Yun, boom, one, wait, Oh, oo nga, oo nga, fast, ay. Ako nakatira. Hmm, kita, ano, sino to sino? Si, si, si Brown? <laughs> si Brown ba daw? Si Brown? Era, era. Uy! Sino ba yun? Sino ba ito nagkikidlat na ito? Di ko gaano kilala, mga, mga tola. Ah. Di ko gaano kilala. Si, bago pa lang ako mag, nagbablog ha. Ah. I-vlog natin itong ating mga laro ah. Ayan, ayan. Up! Uy, sayang, sayang. Sige, banatan ko to. Sayang to. Sayang to. Yan, yan, yan. Up, up, up. Sige, ay, ay. Tulungan natin, tulungan. Tulungan, tulungan. Tulungan, tulungan. Tulungan, lumayo duwag ka pala eh. Sino tong duwag na ito? Hindi ko rin makakita eh. Hindi ko ah, hindi ko makakita. Hindi ko masabi kung sino tong karakter na ginagamit nila. No. Yan, yan, yan, yan, yan. Yan po, ah, uh, yan. Uy! Uy, nangyari dun. Gogo. Uy, ulo. Galing nito ni ano. Sama ko, ah, ang galing ah. Nangyari. Ganito, dyan. Mga pinyang ba to? Ay, ay, ay, tinggi banget iya oh iya teras teras teras ya ya ya ayo kenapa dia nak bayu oh, bayu up udah tidak ada kotak kuan yun sini bayun gak jauh lu Our turret has been bubu Bubuk. Bubuk, bubuk gua. Ya, ya, ya. Palakas muna tayo. Lay. eh. Uy! Yung tada ito kalawan. Oh! Yun! Yun! Yan, ya, ya, Banat, banat. yung bat, yung bat. Ya, ya, ya. Ba't ganun nangyari? Uh, ba't nawala yung kasama ko? Ay, sira ulo. Ba't napindot? Mali, mali, mali. Banat! Para! Sige! wih, itu mau bagan. Yan, yan, Yun, ih, ih banget, yan, yan, yan, Oke, oke, oke, oke. Itu mau bagan aku. Nah, dito tayo, dito tayo. Dito, dito, dito. Jom, bub. Ya, dikit. Ya, nyari. Ya, Menggunakan tali. An ally has been slain. Wih, dadakot na naman ako ah. Sino nang dadakot yun, Tin? Sino yun? Sino yun? Parang eh. Yan! Uy! attack! Nah, oh, atras, atras, atras. Malakas yan. Dal- dalawa sila, dalawa. Yun! Yan! Nakadala yan. eh. Sa wakas. Uy! Ito ay, mali na pindot Ano? Hmm. Ano ba yan? Palakas nga tayo. Ang hina ako ah. Initiate retreat! Dito tayo. Ito, ito, ito, ito, ito. Ha? Enemy rampage! Lakas yan! Yan! Uy, nakadalawa na ako. Nadali ah. Yun, yun, yun, yun, yun. Yan. Malupit, malupit, malupit, malupit, malupit. Anat. Uy, ano daw sinabi? Uy. Yung tower, yung tower. Our turret is under attack. Ah, sige, banat. Uy, naman sa'yo, eh. Spear. Yup, ya. up, uy. Ya. Ya, takbo, takbo, takbo, takbo. Duwag, duwag, duwag, duwag. Si Unggoy, duwag suka itu kayak itu kayak itu kayak itu segi segi segi segi banget ui segi segi segi saya orang buaya nah pop pop pop betul tahu tuh Rijin. Wih, kelaban. segi waktu natin lu ya segi segi iya, iya, iya. Oh, lumalapit ka pa. Hmm, yan, yan, yan. Yan. Jan. Eh, salamat. Tumulong si ano. Ano to? Haluha? Haluha. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Dali, dali, dali. Dali, dali. Tara, tara. Lumabas tayo. An ally has been slain. Boom. Tudas. Ano yun? Oh, Kalaban, kalaban. Ay! Ano yun? Ang lakas niya. Nawala. Nawala ako sa wisyo. Ano nangyari? patay. Sira ulo ka. Pinatay mo. Nangyari. Launch attack! And killing spree! Tayo, Ang kailangan ko. Ito tayo. Shit Okay na, okay na. Nagbuhay na naman si San. Ayan, loko tayo ha. Tayo shooter, uy. Your oh, team destroyed the turret. The ano, destroy no? Destroy. Yan! No, no, no, no, no! You have slain an enemy. Kasi, yan, tuloy. Enemy has been slain. Dalit na ngayon. Enemy has been slain. Dikit, dikit, dikit. Shut down. Double kill. Nah. Destroy the turret. Rampage. Uy. Kasama ko pala nakatira. Yan, ah, yan, yan, ah. yan ha. Yan ha. Whoop! Uy, atras! Tatlo yan! Tulo yan, natulo. Ah, Op! Itulo, maliliit. Pinyon. Anong tawag sa pinyon, Tin? Ano, ano? Pinyon ba? Pinyon? Minyon. <laughs> Pinyon. <laughs> Ay! Gra ulo! mo, ulin. duwag si, duwag si Ungguya. Duwag, duwag, duwag, duwag, duwag, duwag. Uy! Cak! Yan, yan, yan! Iya, bro. Yo, jadi. Tak mo na! Tak mo! Ah! Patay ako! oh no! Namatay. Uy, beauty daw. Beauty. Bubiyo pa kita. Patay na nga, ibubiyo eh, pa kita. An ally has been slain. Eh, eh, Sige na lang. 3, 2, 1. Your team destroyed a turret. Nakailan na kami. Ay, 16! Uy, binibira yung ano. Binibira. Request back turret has been destroyed. Si ano? Oh, hier kuis. Ah. Mm. Dikit, dikit. Ya, ya. Yan, ganun lang, oh, di ba? Uy, dumating na yung... Kulik ko na, nakulik ko na. Ano ba tawag, bro? Launch attack! Malay ko, bro. Paumpisa ko lang mag nito, ah. Matagal na akong na, ano, nahinto, ah. Ya, di, tulong, tulong! Tulong! Lord, Lord! Tulong! Enemy backup. Libre, An ally has been oh, slain. Our turret is under oh, attack. Uy. Our turret has been destroyed. Ilan kayo? Dalawa? Isa lang? Yes! An Uy, ally has slain Lord. Yan ko. galing mo. galing, galing, galing, galing. Uy! Shut Ay, napindot mali. Ay! Our turret has been destroyed. Apat na bisis na ako namatay. Naku, mahaba na to. Oh, naka-21 na yung ano. Kalaban. Parot. Mga paroton man mga kasama ko ah. Parot. yan, yan, yan, yan, yan. Please. Our turret is under attack. Oh! Galingan nyo, galingan nyo, galingan nyo! Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan. Uy! Uh, back up, back up! Back up! Back up! Uy, back up! Yan! Initiate retreat! Ano yan yung sinasabi ko? Sige pa, isa pa! Dumayo, maduwag. Supot yun, supot! Tumakbo! Supot. Yan, yan, yan, yan. Yan! Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, nasaan na? Kawan, silong yun ah. Ay, hindi. Huli ba yun? Kita. Buhay, buhay, buhay. Uy, ah. back up. Request backup. Kaya natin to, kaya natin to. Kaya natin to. Your team request backup. Enemy Bo, mega kilo. Dikit mo na. Hindi mo kalaban ah. Lumalaban talaga. Eh, sorry po, sorry po sa mga kasama ko ah. Eh, matagal akong ano eh. Ay! Iyan ang sinasabi ko. Sige, Rumble! Ay, puta. Tanga. Mamatay tuloy. Ba't pinapindot ko? Ano sabi? <laughs> Ni King, ano sabi ni Ting? <laughs> Yulag ba? <laughs> Yulag. Yulag ba? Hindi ko masagot kung ano sasabihin ko. Naulo. Our turret is under attack. Tanga. Ayun, ayun, ayun. Shut down. Talo kami rito. Your team destroyed the turret. Yan, yan, yan, yan. Our turret is under attack. Request back. Hina, hina. Utris. An ally has been slain. Ulti ko. Ay! Oh, sige! Oh, ano yung sinasabi ko? Ang galing mo, Unggoy, ang galing. Kaya natin to, kaya natin to. Oh, ay, nabuhay na naman yung... Ano ba yun? Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Tulungan natin to. Tirahin mo na! Tang na to. Yeah! Oh, ay, nadali ni isa ni ano. Pangalan ba nun? Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, Huwag ka nagalawala. Ay! Ang lakas dalawa pala. Tanga. Sige. Isira ulo. Ano yun nangyari? Tanga. Ano wala? Supot yun, supot. Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun. Yun, yun, yun. Jewelry! Good, good, good, good. Sino yun? Launch Siya? attack! Ay, hindi. Wow! Hunter mo. Ay! Lo! 12 minutes na. 12 minutes na kami ah. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, Shut down! An enemy has been slain. Ally has been double oh, kill. Sige, galing naman kasama ko. Launch attack! Tingnan mo na. Reload! Uy! Uy! Patay! Back up! Request backup! Ano nangyari sa inyo? Ganun, nagawang ako. Saan? Malakas din nakapaglaro nga eh. Ayan Yan! Your wow, galing, galing, galing. Uy, nice, nice, nice. Yeah. Request backup! Uy, ay, patay. Iksi ng buhay ko. Tika, tika, tika, tika, tika, tika, tika. Babalik lang ako sa ano. Balik ako ha, ah, balik ako ha. Ah. ah. Sigura, uy, parehas na 29. Ilang minute ito? 13 minute. Ay, 13 seconds ba to? 13 seconds. Ayan, yan. Tama ba? 13 seconds yung nasa ano? 3 minute. Yan, yan, yan! Kasi unggoy lang makatapat mo. Oh, unggoy ah, ano, ano, lang eh. Uy, baka, baka, floor, floor. Yan ano. Oh, hindi, huwag kang lubayan yan. Oh. Ito pa, ito pa, isa pa. Uh, tatakbo ka pa. Sige. Oh. Galing, galing, galing. Nice aim, nice aim. Ay, naabot naman. Sra ulo. Ulo. Wow! Yes! 34 tapi na kami ha. Nari. So tayo dito tayo sa bleed. Deep, dipit. Ano dipit? <laughs> Nihirapan ako basahin yun ah. Sorry ah, sorry, sorry sa mga sama ko at ako ay namatay, namatay si San, namatay. Maluya, maluya. Maluya, ayusin mo saan. Maring matalo pa tayo rito. Galing, galing. Sige, sige. Gili. Baka. Wow. Nice. Uy. An ally has been slain. Baka. Request backup. Load, load, Lord. Lord tayo, load tayo. Lord tayo. Oh, Lord. Lord. Oh, backup, Lord. Ayun. Pero ulo yun oh sige, dikit ka. Uy, ang lakas nun. Hati agad ako ah. Ay! ulo ka. Up! Ah! Wala, double kill tuloy kami. Shut down! Shut down? Shut down! Uy, ito yung minute na, ito yung minute na. Patay. Yari. attack. gising. Uy, gising. Ako nga patay eh. Ang ulo. Yan, yan, yan. Yes! Uy! Request backup! Uy! Lulusog to ha. Ah. Yan ang buhay na si San. Ang Kongoy. Sirain na yung tower. Sinira nga yung tower. Our turret is under attack. Ba't ganun? Parang bumabagal ako. Yan, yan, yan, yan, yan. Whoop! The enemy has been slain. Patay mo. The enemy has been slain. Ally has Nasaan been slain. Enemy has been Banat. slain. Yan, sige. Uy, nadali tatlo. Galing, galing, galing, galing, galing nyo ha, galing nyo ha. Yan, yan, yan. Yan! know. Oh. You know. Request backup. No, tayo, Lord. Oh, Request ayaw, hindi ako. Kaya ko naman to eh. Kaya, kaya mo yan, silaw. Ayaw, ano, san, san, san. kaya mo yan, sige. Ayun, dumating sila. Yasa, dali, dali si Lord. Dali ka, kan, ah, Lord. Amin ka na. Kakampi sa amin, Lord. Yan. Uy, dumating. An ally has slain Lord. Initiate retreat. Request backup. inaabot. Dalian, dalian. Ayan na. Oige. Dalian. Oops, 17 minute na. Alah, alah, baba. Launch attack! Nagbolong bis na meron na namatay. Na, attack daw, attack! Launch attack! Attack! Enemy has been slain. Attack ka, attack. Oh, yan ha. enemy has been slain. Oh, please. Naku po. Yari. Yes. Yes. Yes. Galing. Ayan, ayan ha. Request backup. Oops, yan na ah. Your team destroyed fight. attack. Fight ha, ah, fight. Initiate fight. retreat. An ally has been fight. slain. Your team yan destroyed yan, yan. a turret. Ah. Request backup. An ally has Uy, been lang, ingay mo. Mamaya pakatapos ko. Oh, banat! Ano pa? Yan ang sinasabi ko. Ilusot. Oh, oh, oh. Ayun, ikot ko na. Nag-deadpool tuloy. Initiate retreat. Request <laughs> Ubus kami ah. Ano ba? Magiging bato. Lo, lo, lo. Ulo. Namatay kami lahat ah. ah lima. Apat yan. Our yes. inhibitor turret is under attack. Ayusin mo, ayusin nyo, ayusin nyo. Ganyan, ganyan, ganyan. Yeah, boy. Our turret Ito. Yori, no. Request backup. Galingan mo, galingan mo, san? Ang unggoy ng kagubatan. Galingan mo, ha? Galingan mo. Uy, bakit daw? Request backup. Yun ang yun, sino ba yun? initiate retreat. You have slain an enemy. An! Double kill. Yari. Ito pa, ito pa, ito pa. Launch attack. Request backup. Pupunta. Ha? Yan na sinasabi ko. Saan ka pupunta? Oh. An enemy has been slain. Yun. Launch attack! Ano ba to? Nangyari? Our inhibitor turret is under ah! attack. Back up. Ay, nalusob na. Nalusob na, nalusob na, nalusob na. Our turret has been ah, destroyed. Back ako, back. Hoy, ingay mo sila. Mamaya ka na mag-ingay. Yan, yan, yan, yan, yan. Isit ka muna. Yun, yun, yun. Yun. Uy. Ano yung sinasabi ko. Laban! Back up! Request backup! enemy has been slain! Oh. Lord, Lord tayo, Lord! Ay, tinitira ng kalaban. Oo, oh, baba. Sige. Yung bang nyo, ha? Oh. Yan, yan, yan. An enemy mamamatay ako, Lord. Tanga. Atras muna, atras. Delikado tayo ron. Kailangan ko buhay. Yan na ha. Launch attack! Mahina pa, mahina pa tayo. Yan, yan. Balik, balik, balik. Bait. Launch attack! Attack, attack, attack, attack. ha, attack. Uh. Request backup. Full force na. Sama-sama na tayo. Yan, yan, yan, yan. Nasaan ka pupunta? Hmm. Supot yun, supot. Yun, uy, up. Ya, sinasabi ko yun. Oh, ya, Sabiku. ko. Oh, ha? Yari kayo ngayon. Yari. Oh. Ayan, ah. yan. Ya, up, up, up, up. Tower. Aha. Oh. Ay, dinukot ako rin ah. Yari. Ah, tara! Double kill. Nice. Patay. Uy, sila lang, sila lang. Uubos lahat sila. Panalo! Oo! Oh! Alo! Dali oh! Victory! Victory! Yan, sinasabi ko. Oo, sino MVP namin? Sino MVP? Uy! Wow! Yes! Dali! Diba? Hero Mystery. Wo, ano daw? MVP <laughs> si ano ah. Bo, 52. 44 kalaban. Galing, galing, galing, galing. Nice. Ah, yan, ayan ha. Ah. Oh, kung gaano ko kung paano ko gamitin si Sun, ano? Yan ang aking favorite character si Ingoy ng Kagubatan. Ah, yan po ah uh, ha? sana ay masubaybayan nyo ang aking mga nilalaro uh, ayan na po